Olá, eu sou Pedro Mota Machado, de Portugal. Sou uh, representante para Portugal da Missão Ariel, sou CUAI, co-investigador da, da, Missão Ariel. Uh, estou ligado ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, eh, e além de ter esta componente de liderar a parte mais burocrática, diria menos interessante, ligado à, à componente de gestão da missão, ah, há parte brilhante, fantástica, que é, obviamente, a componente de ciência da missão Ariel, que é absolutamente espetacular. Ou seja, vai ser um grande passo uh, para o futuro em relação aos exoplanetas, ou seja, os planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol, e que, pela primeira vez, vão, é uma missão dedicada a estudar a, ah, a composição das atmosferas deste, caracterizar as atmosferas destes exoplanetas. Para isso, o telescópio espacial Ariel, que a missão está a ser preparada Uh, neste momento. Neste momento eu estou-vos a falar a partir da ESA Nestec na, na Holanda, em que temos a primeira conferência aberta à comunidade científica para começar a preparar este, este salto em frente. A nossa contribuição em termos eh, de ciência eh, portuguesa é bastante eh, interessante, bastante forte. Ah, eu e a Gabriela Gili, que trabalha comigo no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, estamos a liderar um dos objetivos de ciência da, da missão e que é ah, a sinergia entre ah, o estudo das atmosferas dos planetas do Sistema Solar e, os, e, as atmosferas dos exoplanetas, porque vamos partir, claro, daquilo que nós sabemos, e que nós sabemos melhor que é ah, a, a, composição e a dinâmica, etc., das atmosferas no sistema solar. Dentro do nosso grupo temos outras pessoas que estão, e do, do nosso instituto, que estão uh, dentro do consórcio, consórcio português, que estão também a liderar ou a fazer parte a integrar outros objetivos da missão espacial, como seja a ah, componente de suporte em termos de cálculo de velocidades radiais dos exoplanetas, de, da ligação entre os exoplanetas e a sua estrela-mãe, que a ligação é muitíssimo importante, ah, e ah, <clears throat> dentro desta ótica estamos já a trabalhar, por exemplo, no nosso caso concreto, nós estamos neste momento a desenvolver uma, uma ferramenta que vai produzir um, espectros do sistema solar, de, de, de objetivos de, de, planetas do sistema solar, como se fossem exoplanetas, ou seja, estamos a, a calcular um, um, espectro médio destes corpos do sistema solar e depois colocá-los como se estivessem muito longe, como se estivessem, como se Vênus ou Marte ou Júpiter ou Saturno estivessem a 50 a 100 anos-luz da Terra e depois vamos fornecer estes dados e, e esta ferramenta à comunidade científica, dando primazia, obviamente, a, ao consórcio da, da missão Ariel. E é isso que nós estamos empenhadíssimos em fazer neste momento e há também a componente da modelização das atmosferas, que neste caso é a minha colega Gabriela Gil que está mais dedicada a isto, que é ajudar a modelização das atmosferas dos outros planetas eh, e para enquadrar melhor essa modelização está a fazer testes com os casos que nós sabemos melhor, ou seja, os, as atmosferas do sistema solar. E estes dados vão diminuir o número de variáveis livres, como nós costumamos dizer, na modelização das atmosferas dos exoplanetas, tornando muito mais eficiente a modelização. Portanto, vamos estar dedicadíssimos a este trabalho agora nos próximos anos. Obrigado.